En este tutorial eh, vamos a ver la primera parte de cómo crear un GIF animado. Bien, eh, vamos a coger eh, una imagen de fondo que sea colorida, que nos guste, y también una frase larga que podamos dividir en, en varios trozos. La primera parte va a consistir en hacer una parte del texto con el fondo de una imagen. Bien, yo he seleccionado una ya voy a abrir eh, la imagen de fondo que tengo, que es esta de aquí. Lo siguiente es eh, con la herramienta de texto añadir eh, la primera parte de nuestra frase, si la dividimos en dos partes o, o tres, pues bueno, con tres partes quedaría mejor. Una vez escrita la frase, debemos seleccionar el texto, bueno, utilizando la combinación de teclas control se selecciona todo el texto y tenemos que aumentar el tamaño ¿vale? y ajustarlo a nuestra imagen pues para que quede eh, que cubra la mayor parte de la imagen pues lo ajustamos para que quepa dentro del cuadro de texto. Se podrían hacer otras modificaciones, pero bueno, esto, esto es suficiente. Muy bien. También otra opción es ponerlo en negrita para que abulte más y el efecto pues se vea un poco mejor. Vale, pues ahí tenemos. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, seleccionando la capa del texto, es elegir la herramienta de selección por color y hacemos clic en cualquier letra. Bien, esto va a seleccionar el texto. Lo que vamos a hacer a continuación es invertir la selección, menú seleccionar, invertir, para que se seleccione todo excepto el texto. Bueno, pues ahora nos vamos a la capa de paisaje y pulsamos la tecla de suprimir o en editar limpiar lo que ocurre es que borramos todo menos la parte del texto. Si ahora ocultamos la parte de texto, pues veremos el efecto. Bien, la capa de texto ya no nos sirve para nada, así que la podemos borrar. Y ahora quitamos la selección para que se vea bien y este sería el resultado de, hacer la frase con el fondo.